to relax, put the play on you, mom. Give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. melewati sungai Neva di Saint Petersburg. kita naik nah. Dona lihat kamera Una. tahun nak Lagu apa Ya Keep your cool. <laughs> Oh, back. You flash yourself. believe. июле, где чаще всего разделятся первые три строчки ну, рейтинга, а по числу разводов в прошлом году заняли Москва, Московская область и Петербург. Следом идут Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. Меньше всего в прошлом году разводились в Ленинском и Чукотском автономных округах и в Ингушетии. Курс доллара по Центробанку на завтра 63 рубля 87 копеек, евро 71 рубль 71 копейка. В Петербурге сейчас плюс 17 градусов. Приятного вечера. Nah, pintar ya. Cemama dong, cemama. Cemama. Петербурге 18 часов. Thank you. selesai kita menyusuri sungai Neva di Saint Petersburg. Dadah Una, dadah. Dadah.